في يوم عادي زي كل يوم بتصحى فيه تبدأ يومك بتفاصيل مهمة زي إنك تصحى تصلي الفجر مثلا واللي مش عادي بقى إنك ما تصليش إلا ومعاك مراتك وولادك حاجة حلوة تزرعها في قلبهم من جوه يلا يا ابني انت واختك الفجر بيبدا يلا يا بابا اديني جاي ولما تكرر العمل ده كل يوم ممكن تكون مصدر ازعاج وانت مش حاسس بابا هو كل يوم ما هو بطبيعة سنه صعب يقدر أهمية القيمة اللي بتزرعها جواه وفي لحظة ما كانتش على البال كل شيء بيتغير فجأة أصل الموت ضيف بيجي من غير مواعيد وشوية شوية بيبقى وجودك ذكرى في حياة كل اللي حواليك يا ترى هل قدرت فعلا توصل لهم الرسالة اللي حاولت ياما توصلها ليهم؟ وفجأة الصوت اللي كان بالنسبة لك مصدر إزعاج بقى مصدر حب وحنين وبرغم عدم وجودك في المكان إلا إنه أثرك الجميل لسه موجود وقبل ما ترحل افتكر إنك تكون صاحب أثر في حياة كل اللي حواليك